wataalamu wa mambo wanakuambia kwamba good brand is unforgettable <laughs> ni kweli ni ngumu sana kuisahau brand ambayo ni nzuri imejibrand na imejitangaza kwa ufasaha mbele ya wafuatiliaji au wateja wake naitwa joel kadaga creative designer siku ya leo tutazungumza kuhusiana na canva design namna gani Canva design inavyoweza kuwa msaada mkubwa sana kwa mtu yoyote ambaye ni content creator. Kwa mfano kama unatengeneza content za YouTube, jinsi ya kutengeneza thumbnail kwa kutumia Canva design, jinsi ya kutengeneza video zako za YouTube kwa ajili uh, kwa njia ya kutumia Canva, jinsi ya kutengeneza poster kama unatengeneza poster kwa ajili ya biashara yako, kama ni mjasiriamali, jinsi ya kutengeneza presentation, invoice, logo na kila kitu kinachohusiana na graphic design, ukiwa na zero experience au knowledge ya masuala ya design Can you imagine? Tena unatumia simu yako au kompyuta. Kwa hiyo kaa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kujifunza. Tutazungumza kuhusiana na Canva design ni nini, Canva design unaweza ukaitumiaje na unaitumia wapi, Canva design inamfaa nani, na mwisho tutaona, je, kuna haja ya wewe kulipia Canva design? link iko katika description hapo unaweza ukabonyeza hiyo link au ukaikopi ukaenda kupesti kwenye browser yako ili uweze kuenda sambamba na mimi na mwisho nitakuonyesha namna gani sasa ambavyo unaweza ukafanya malipo ya software hii ya canva design ili uweze kuenjoy pro version Canva design kama unavyoona interface yake inaonekana kama ambavyo unaona katika picha hii. E, utaona uh, muonekano wa namna hii na design zinaonekana kama hivyo. So uh, labda tuangalie tujiulize Canva design ni nini? Basically kama wewe unapita mitandaoni unaweza ukawa ulishawahi kukutana na tangazo au ushakutana na mtu anazungumza kuhusiana na swala la Canva design. Weka maoni yako sehemu ya comment hapo uniambie ulishawahi kusikia wapi kuhusiana na Canva design. Lakini kiufupi ni kwamba Canva design ni free online graphic design tool ambayo hutumika kutengeneza show, uh, social media posti, presentation, posters eh, videos, logo, presentation, invoice na kila kitu kinachohusiana na graphic design ukiwa na zero graphic design skills. Yes, haina haja ya wewe kuwa unajua masuala ya graphics ndipo uh, utumie graphic design software ambayo ni Canva. Unaweza ukawa na zero experience na zero skills na ukafanya kazi ambayo ni dope, kwa sababu Canva design ni tulu ambayo ina hundred of templates ambazo unaweza ukazi customize na kutengeneza lakini pia inakupa uwanja wa wewe kuweza kutengeneza kitu from the scratch wewe mwenyewe na ukaweza kutoa kitu ambacho ni dope na ni industry standard na nikwambie tu kwamba asilimia kubwa ya macontent creator wengi duniani ambao sio madisaina wanatumia Canva design katika shughuli zako so hiyo ndo Canva design So labda unaweza kuitumia katika vifaa gani software hii? Ni interesting kwa sababu watu wengi wamekuwa wakifahamu kwamba masuala ya content haya inahitajika mpaka mtu uwe na kompyuta, lakini ukweli ni kwamba software hii ambayo ni online, ambayo ni Canva design, unaweza kuitumia kwa kufanya design yako, uh, design zako kwa kutumia simu ya mkononi, iwe ni iPhone au iwe simu yoyote ambayo ni ya Android, uwe na kompyuta au tablet, unaweza kutumia kwa unaweza kutumia pia uh, software hii kuweza kutengeneza design zako hata kama hauna kompyuta na wakati mwingine kwa sababu una login kwa kutumia email unaweza kuintegrate vitu ambavyo ulikuwa unavifanya kwenye kompyuta ukiwa kwenye gari sasa ukiwa na simu yako unaweza ukavifanya vile vile na uka access akaunti yako ya Canva so unaweza kutumia web browser kwa maana unaweza ukaingia google uka bonyeza hiyo linki hapo chini ukaenda moja kwa moja au unaweza download application ambayo ni Canva Design ambayo inapatikana kwenye Apple pamoja na kwenye uh, I mean Apple, Apple Store lakini pia kwenye uh, Google uh, Store au Play Store kwenye Android. So ni very simple kuitumia software hii. Uh, so Canva design ni kwa ajili ya nani? Unaweza ukawa unajiuliza kwamba je, mimi na fiti kutumia Canva design? Kama nilivyosema kwamba Canva design ni tool ambayo unaitumia ukiwa huna experience yoyote ya masuala ya graphic design. Kwa wewe kama ni content creator, kwa mfano na au una create content za YouTube e, wewe ni artist, wewe ni journalist, unafanya training online, so unaweza ukatumia Canva kudesign thumbnail, unaweza ukatengeneza video zako e, unaweza ukatengeneza poster, unaweza ukatengeneza cover ya music, unaweza ukatengeneza e, chochote cha kuwajulisha kama ni journalist, lakini pia unaweza ukatengeneza PDF document kwa ajili ya presentation, unaweza ukatengeneza report, unaweza ukatengeneza chochote ambacho unataka kupitia software hii, lakini pia uh, wajasiriamali binafsi. Kama wewe ni mjasiriamali una biashara yako, huna uwezo wa kuhaya designer, unaweza kutumia simu yako ya mkononi kwa kutumia Canva designing ukaweza kutengeneza poster, flares eh, videos, reels na vitu vingine kama hivyo ambavyo vitawafahamisha watu kuhusiana na biashara yako na ukaweza kufanikiwa kufanya mauzo lakini likewise kwenye kampuni pamoja na agency mbalimbali ndogo na za kati pia Canva design inaweza ikatumika kwa kuweza kutengeneza content zenu kwa ajili ya mitandao ya kijamii. Lakini kwa yote yule ambaye anataka kujifunza graphic design with zero effort, haina kwa, haina maana kwamba Canva design itaenda kureplace software zingine kama Adobe Photoshop, Illustrator, uh, zingine zote ambazo ni graphic design software. Hapana, ita play lulu yake kama tool ya kufanya kwa uh, masuala ya graphics. So kama wewe hautaki kutumia nguvu nyingi na unahitaji tu kujua basics na mambo ya kufanya unaweza ukatumia Canva design kujifunza na kutengeneza software au design zako dope. So unaweza kujifunza na kufanya kazi mbalimbali mbali za graphics pamoja na video editing kwa kutumia simu yako, tablet au kompyuta ikiwa ni kwa urahisi kabisa. So wakati mwingine hauhitaji kompyuta yenye uwezo mkubwa ili uweze kusema labda nataka kompyuta kwa ingapi unaweza ukatumia kompyuta au simu yenye uwezo wa kawaida tu mradi inaweza kuaccess internet so utatumia na kutengeneza design zako ambazo ni dope na zina ubora na zinaweza zikawa zinafanana na mtu ambaye anatumia software zingine za graphic design kitu kingine uh, canva wana option mbili unapofungua kwa mara ya kwanza unapobonyeza hiyo linki huwa kuna free account pamoja na premium account so unaweza ukaopti kuanza na free account ili uweze kuona namna gani ambavyo unaweza access resource zaidi elfu tatu za posters, flyers, presentation, stock image, videos, video intros, resume, invoices eh, na kadhalika bila kulipia chochote. Hivyo vyote tutaweza kuviaccess, then baadaye sasa tutakuja kuangalia premium account na weki vipi, lakini kupitia free account tu unaweza kutengeneza design na kufanya vitu vingi sana ambavyo vitakuwa very profitable kwako wewe kama content creator au designer au mjasiriamali ambao unataka kutangaza biashara yako, kwa sababu kiukweli ni kwamba mitandao kwa sasa imerahisisha sana, so mtu unaweza kuwafikia watu wengi, wateja wako wengi kwa kutumia tu mitandao. So ukiweza kutengeneza content kwa kutumia Canva design itakuwa ni advantage sana kwako kuweza kuenjoy. So labda tuangalie uh, pro account yenyewe ikoje. Uh, kwa nini unahitaji kulipia uh, premium plan. Ukiwa na paid version ya Canva Design utapata access ya mambo yote ambayo mtu mwenye free account anapata. Kwa hiyo design zote zizoko kule template na nini, mtu ambaye unatumia free account, I mean unatumia paid account utazipata. So na plani zao kuna dola kumi na mbili kwa mwezi 12.9 kwa mwezi lakini kama unalipa mwaka mzima unapa, unalipa dola 119 tu kwa mwaka kwa maana ni dola 9 kila mwezi so kama utataka kulipa kila mwezi utalipa dola 12.9 so ni faida gani utazipata kupitia malipo hayo ya dola 12.9 kwa mwezi kwanza kabisa uh, Canva design na kuwezesha wewe kuplan content kwa hiyo kwa maana hiyo unaweza ukaplan ukacreate na ukatengeneza timetable au timeline ya kushedo kwamba nataka content hizi ziende lini katika mtandao wangu wa instagram au facebook au mitandao mingine yeyote kitu ambacho mtu mwenye free account huwezi kukipata lakini pia canva design ukilipia premium account au pro basi utapata uwezo wa kuweza kutumia brand kit kwa maana ya kwamba unaweza uka input logo zako ukawa unazitumia kwenye uh, design zako lakini pia unaweza ukatumia fonti nyingi ambazo ziko katika uh, software hii lakini pia unaweza ukaingiza kala za brand yako ambazo wewe unazilifaa unazitumia ili uweze kuenjoy na kuendelea kuportray brand yako bila kuweza kuimisplace au kuharibu ile brand identity ambayo wewe umeitengeneza kwao utaweza kumaintain hivyo kitu kingine ni magic resize kwa kutumia canva design ukiwa na pro account unaweza kurahisisha zaidi kutumia tools ambazo zinaweza zikatumia muda mfupi zaidi katika kuresize na kucrop picha au design yako kwa ndani ya software hii jambo la nne ni background remover e, moja ya kitu ambacho ni very interesting kwenye canva ni kwamba hautatumia effort yoyote ili kuondoa background ya picha kama ilivyo katika software zingine. Unachofanya wewe ni kuupload picha, unaenda tu sehemu na click tu mara moja, single click. Uh, Canva design inafanya kazi kubwa ya kuanalyze na mwisho wa siku inaondoa background slightly na precisely ikiwa nikiwa na maana kwa usahihi kabisa bila kuacha changamoto za hapa na pale kwa hiyo ukilipia pro basi utapata hiyo access unaweza ukaangalia katika video ya, uh, ya nyuma niliyofanya nilikuwa nikikuonyesha namna gani ya kutengeneza music cover kwa kutumia Canva design so kwa sababu nilikuwa natumia free account uliona nilishindwa kuondoa background mpaka nikatumia software nyingine ambayo ni external lakini ukiwa na Canva Pro unaondoa background kwa kutumia single click ndani ya software hii lakini uh, wa kutumia Canva Pro kwa maana ukilipia unapata unlimited content zaidi ya content 75 milioni ambazo ni picha, icon, fonti, animation, video na kila kitu ambacho kiko katika uh, software hii utakipata bure bila kufanya malipo mengine. Kwa hiyo unaweza ukaona na magari unavyoweza kuenjoy lakini uh, Canva design pia inaweza kuwezesha wewe kuorganize kazi zako kwa hiyo Canva design itakupa wewe folders pamoja na storage so utakuwa na uwezo wa kuorganize kazi zako kwa folder kwamba hii ni kazi ya Instagram, hii ni kazi ya Facebook, hizi ni za YouTube kwenye folder. Hii ni kazi ya mteja fulani, hii ni kazi ya mteja fulani, hii kazi ya mteja fulani kwenye folder. Na ukiwa umepata zaidi ya GB eh, tisini za kuweka au kuhifadhi video picha pamoja na design zako ambazo wewe unakuwa unaziandaa kila siku kupitia software hii ya Canva design. So labda tuangalie sasa namna gani ambavyo unaweza ukafanya malipo eh, ya software hii ili uweze kuaccess free au unlimited au kupata hizo uh, vitu vitano ambavyo nimekuambia ni faida kwako kama utalipa. So kwa kutumia linki ambayo iko katika description hapo, unaweza ukaona hatua hizi unaweza ukazifuata ili uweze kufanya malipo ya Canva Pro. So mimi nitapesti linki afu nita click enter ili niweze kuifungua. So itaload, itakwambia Canva design, design for everyone in a visual world. Canva Pro makes it easy for anyone to achieve their goals and create professional design with premium content and features like brand kit, background remover and more. So hizo ni faida ambazo utazipata kupitia Canva Pro. So unaweza ukasema get Canva free kama unaanza kabisa na unataka uone namna gani inavyoweki, lakini kwa wewe ambao unataka kufanya malipo ili uweze kuenjoy feature zote, utakuja hapa kwenye start your free pro trial, kwa maana kwamba uh, kwa takribani mwezi mzima utatumia kamba bila kufanya malipo. Baada hapo hela ndo itakatwa So uh, unaweza ukasema continue with Google, lakini unaweza ukasema continue with email. So kwa sababu mimi nataka kutumia email hii, nitasema continue with email au una ukiklik hapa continue with email utaandika email, lakini ukisema continue with Google inamaanisha tutatumia akaunti yako ya Google. Kwa hiyo utaklik hapa continue with Google kwa maana ya kwamba ni decide ni email ipi ambayo naitumia. So basically ni email hii <clears throat> ya Joel Media ndo nitakayoitumia. So itaload. Yes, so unaweza ukaona hapa try Canva Pro for free. So kwa maana ya kwamba unaweza ukapata eh, free trial kwa siku 30 na unaweza ukacancel muda wote lakini we will remain you before trial end, lakini wataku wata remind watakukumbusha kabla ya siku za kukata hela hazijafika lakini unaweza ukasubscribe kwa mwaka kama nilivyokwambia utalipa dola 19 lakini utakuwa umesave karibu dola 35 kwa mwaka mzima lakini ukikliki hapa monthly inamaanisha ni dola 12.99 unalipa kwa hiyo ukikliki hapa mi nitakuja nitasema next kwa maana mimi nataka kulipa so hapa kuna option mbili payment method unaweza ukatumia paypal au unaweza ukatumia credit card so mimi nitatumia credit card nitaklik hapa credit card baada hapo nitajaza kadi namba kwa hapo kama una, unatumia kadi sasa ndo unajaza namba za kadi yako ambayo unatumia iwe ni benki yeyote lakini hakikisha kwamba benki yako au account unaoitumia umesha access online purchase kwa maana benki nyingi za kitanzania mpaka uombe kwa kutumia form maalum ili uweze kuaccess so utajaza hapo kadi namba baada hapo utajaza expire date ya kadi yako ni lini baada hapo utajaza cvc namba ambazo kila kadi inakuwa nazo so baada ya hapo inaonyesha kabisa hapa ulipo location ni tanzania so baada hapo utasema uh, get your free trial so utakliki hapa ili waweze kukata pesa so unaweza ukasave au usisevu vyovyote ambavyo unataka so mimi nitasema no so utaiacha hapo itafanya nanii tayari boom kwa hiyo unaweza ukaona hapa saizi na utapata ujumbe eh, utapata ujumbe kwamba kuna transaction imefanyika eh, utapata trans, uh, ujumbe kwamba transaction imefanyika kwa maana ya kwamba wameshai access kadi yako kwa maana ya kwamba baada ya siku zile za trial kuweza kukaribia kuisha watakunotify kwamba uh, muda wa malipo umekaribia unaweza kulipia so hii mimi ni pro free trial kwa maana kwamba saizi hapa naweza nika access vitu vyote vile ambavyo nimevitaja vitu sita ambavyo mtu anayetumia free account anaweza asivipate so hapa utaweza kuaccess vitu vyote so tutaipa muda kidogo iweze kufunguka ili tuweze kuona uh, tutaangalia labda katika video nyingine namna gani sasa ya kuweza kutumia Canva design kuweza kudesign kitu chochote ambacho nakitaka. Tutaangalia interface na vitu vingine tofauti tofauti, na hata mifano ya kuweza kuitumia ili uweze kutengeneza design ambazo ziko dope. So leo niliona tujifunze au tuangalie kuhusiana na hichi kitu, na magani ambavyo unaweza kutumia Canva design kudesign chochote, poster, flyers, videos, logo presentation, invoice, eh, and all stuff zinazokuwa related na masuala ya marketing na design kwa ujumla otherwise mimi sina la ziada unaweza ukanifuatilia instagram kwa jina la Joe Media Group lakini usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele katika chaneli hii ili kila nikiachia video uwe wa kwanza na kwa kupewa taarifa na kuja kujifunza ili uweze kuenjoy lakini pia acha maoni sehemu ya comment kama unaenjoy na kama una maoni yoyote ambayo unahitaji tuweze kuboresha kwa kadili ambavyo tunaachia video zetu sina la ziada see you next time